Thank you. Mac, and, and welcome, welcome to Ramayala! tayong bisita sa vlog na to. No? Sino um, bisita natin? Mga special na bisita, kapwa YouTube. Special na bisita. <laughs> Sa mga retarded. Ah? Special. mga, mga special na bisita. Oh, special guest kami mga sa special, special vlog na to. Actually kami yung guest dito. Oh, guest lang eh, kami. Naimbita kami sa sa sa location na to na sa Remayana. Ha? Uh, tawagin naman Tawagin natin, pakilala natin. Siyempre, ang nag-iisang Ann Catherine! Yo! <laughs> Ann Catherine! Say, <laughs> say hi to our vlog! Hello po sa lahat na nanonood and please do follow and subscribe also to my channel and Catherine. Lalagyan namin yung link sa description. And syempre, meron pang isa. Tawagin mm-hmm. pa ba natin? <laughs> meron pa tayong isa. Yung pangalan ng YouTube niya ay... Dana Iwa Hello! Say hi to our vlog! Say hi to our vlog! regular channel. Dana i Mama. Subscribe. Uh, same, same, same to the video. Subscribe to our channel, Dana i Mama. Eh, hey, ilalagay namin yung link sa description. Okay. Sana mag-enjoy tayo today. Sana magustuhan niyo yung video. Yeah. Yan lang. No, no. And let's go! Yeah! Yan mga bugoy. So if you ever come to this place, they have uh, a dress code. No? So this is the dress code for women, and this is for men at yung mga not allowed yun mga bugoy, uh, munting paalala lang mula sa Ramayano Park <laughs> meron tayong um, social distancing at saka kailangan syempre lagi naka-wear pa rin ng face mask at saka may hand sanitizer tayo Siyempre, ano pa rin tayo, dapat ingat pa rin kasi kahit open na yung Ramayan, ha, dapat hugas pa rin tayo ng kamay, wear pa rin tayo ng facial mask, para safe. So, yeah. Uh, they won't allow you to to pay your ticket. Once you fall in line, dapat may suot ka ng mask. No? Yes. Ah, so, so pansin nyo halos lahat may suot na mask. So for safety. Tapos ang alam ko, they will check your temperature and then they have hand sanitizer. Ito mga presyo ngayon mga buhay. Um, online is 599, may 799, may 15, may 35. So if you're coming here with your children, 90 centimeter free pa. Free pa. Oh, so above 90 centimeter is considered child na. So you have to pay. Okay, so after the ticketing process, they will give you your wristband that will serve as your entry pass and as well as your payment method inside. And then, prior to your entry, the will get your weight for safety purposes on water slides. May park map sila dito sa part na to. So, kung ayaw nyo magtanong sa information, meron silang map here kung saan mache-check mo yung whole uh, place. Staff open for you already. Okay, number yes. 10. Yes, number 10. Yes. This is the way for right? Yeah, yeah. Front of way pool. Yes. Some quick tip para dun sa mga first timer na dadayo ng Ramayana So they don't have uh, ATM machine inside the vicinity. And they don't uh, use cash inside also. So you need to top up for the money with your cash and then you will use your band to pay, no? Ganun yes. to, no? Uh And one more thing, one good news is yung tag dito yung ticket na meron kami ay may kasamang kabana. So we don't have to avail locker room ng no, atol. Yes! Perks of being uh, YouTube. <laughs> Hindi ka pa rin makapaniwala. Hindi ako mapaniwala dahil kay Ann Catherine Rally tayo ng kabana. Magkakabana! 700 baht din yung kabana mga bugoy. Magkano yun? 700 baht din yung okay. maliit na kabana. So, 700! Yung basic na ticket, mag anong kasama ng basic na ticket? uh, ano lang yun, entrance lang yun. Tapos pwede mong sakyan lahat ng mga tao dito, mga ride. water slide, mga ganyan. Pero yung mga optional, extra, yung mga kabana, tsaka yung pagkain. Sariling ano yan. Oo. Iba pa. Ba talaga si Anne Catherine? Ano? Grabe sila. <laughs> Ah, ano bang Shout nickname out. mo? Parang haba naman ng Ann Catherine. Ann na ah, lang. Ann Catherine, ka ng Ann Catherine ng haba. <laughs> Para mad madali nila mahanap sa YouTube. Oh. Ann type lang. Dana, i e. mama. Uh, yun lang. Hello, Dana. Say hi, baby. Hi. Hi. bracelet. Yan yung binibigay nila na tag. Huwag mo na pakita, malalaman yung, hindi, yung weight ko dyan. Hindi ko nga sinabi yung weight, ikaw, ikaw nagsabi. Ang tapos ito yung ano, tsura nung yung banta, tama to. Main main. Yan, natapos ito yung weight ni BJ. 80 <laughs> ba? Bumawa akong dalawang kilo. Second time mo na dito, ano? Third time. A ah, third time. Share mo na experience mo, ikaw palang veterano dito. Anong mapansin mo yung pinagkaiba nung naramayanan now oh, sa Ramayanan? Sasalitain mo talaga <laughs> pa rin ako kahit uh, ah. -huh. tayo ko i-share. Uh, ah. -huh. Mas uh, ngayon ko, konti lang mga tourist, more on ano mga katutubo. Unlike before na marami foreigner, foreigner ba? ibig sabihin, ibig sabihin pala niya nung katutubo ay yung mga local. Katutubo yung mga local, mga local Thai. Ngayon, mas marami ngayon, mga local Thai nga, kesa sa mga foreigner. Hmm. Tsaka mas mura ngayon, kaya yung mga Pilipino dito sa, sa Thailand, try nyo na pumunta hmm. dito ngayon. Ano nga yan? Eh, shout out sa kaibigan namin na Bilis mo Nasa Cambodia ngayon, si Kuya Im. Ay, saka si Ryan, shoutout sa inyo. Saka si Bernard. Si Kuya Bernard. ingat kayo dyan, naka-zoom in. Ano? Na-interviewin natin si Ann kasi si Ann yung nag-invite sa atin dito sa Ramayana. So, bale, from Ramayana to Ann to us. Yeah. Nalinaw ba? Oo. Yeah. Dalawang camera yan, yun saka ito. Sa, Tatanungin lang natin siya ng few questions. sa, siyempre, Diba yung, bakit diba minsan tayo makasama ng vlogger na sikat? Ay, gabi siya! <laughs> yan, sige, sige. Tobyo Goy, anong tatanong mo kay Ann? Ayun, hindi. Siyempre, tatanungin natin, paano, paano niya nalaman yung, paano tayo nagkaroon ng ah, sponsor sa, sa Ramayana? ano kasi, um, sumali ako sa ano, yung para siyang um, travel platform sa Thailand called Weekly Thailand. And then, dun yung mga companies and travel um, companies, mga brands na pinopost nila dun yung mga hinahanap nila. Like, naghanap sila ng mga YouTuber, influencer, tsaka vlogger. Then, mag, ano lang, mag-apply ka lang doon din, then just wait if they will approve you or approve you. Ganun lang. Ah, okay. So, may application, ano? O ano lang, um, i-click mo lang yung apply, tapos yun na yun. <laughs> Pero i-check nila kung kung gaano kadami ba yung subscriber. Yung, hindi mga, naman, kasi hindi naman ganun kadami yung subscribers. Okay. So ano mga mapapayo mo doon sa mga mga baguhan mga YouTuber dito sa Pakaya? Ano, hindi ko mapapayo ko, ano lang, wag na lang nilang isipin muna yung ano, yung kikitain nila sa Oo, that mismo, totoo. Enjoy muna nila yung pagkukuha ng video, yung yung passion nila na mag-edit or kumuha ng mga content kasi mas hindi nakaka-board yung kasi pag iniisip mo na, oy may pera, may ganun, ah. nakaka-board kasi yun, tsaka nakakawalang gana. Tapos, hindi mo mai-enjoy yung process. Maklase dito si Bugoy kanina bago namin simula wala daw siyang tanong. <laughs> Ayaw Bugoy. Wala daw tanong na agad. Tatanong mo. Ganda bigote ko tapos may dimple pala ako Bugoy. Hmm. Yeah. Ano nga, may tanong ko Kakakain ko ng nagka-dimple ako. Gago. <laughs> ano nga, ano pa tatanong mo kayan? Wala akong tanong masyado eh. Ayun, promote mo an yung ano, yung ah, YouTube ah, channel mo. Oh, yung YouTube channel ko, and Catherine. Tapos, ang main talaga na niche ng YouTube channel ko is all about dragay. But meron akong website. Um, hmm. It's www.itsthenimaginations.com. Lahat doon. um, travel, fashion, beauty, lifestyle, nandun na. And then, pwede nyo rin sa <laughs> YouTube channel ko. Ayun. Salamat, An. Ikaw, anong YouTube channel mo? Ayun, YouTube channel natin, syempre mga bugoy. Magbutak pa yung mo. Ah, bugoy Bros! Ayan. Subscribe to our channel. Ayan, salamat, An. Salamat, salamat sa pag-invita. Ah. Eh, isang meow muna. Meow! Meow! Ganun mo yung kamay mo. Meow! Meow! mga bugoy, bibili tayo ng smoothie. Paano ka magbabayad pala? Wala ka naman pera. Ah, magbabayad tayo through this, um, we call this, ban. Ano hmm. Ano Scan nila yan, di ba? I-scan nila, nandito na yung pera. Kanina, nag-top up kami ng 500 baht. Ah, kasi mas maganda wala ka dalang cash dito. Okay. So, kahit magkano naman yung i-top up mo, di ba? Oo. Ah, hindi. Kailangan at least merong 300. Ah, minimum. Minimum. Okay, solid ano? Tingin ko sa akin lang yan kasi, hindi kasi syempre, marami kang pwedeng bilhin dito sa... Ano, Solid. Yung tayo dito. So, sabi ko sa inyo, di ba? At least mag-top up kayo ng mag-top up kayo dito ng at least 300 kasi din pa lang sa smoothie 125 na para sa drinks para pa sa food so around 150 to 200 di ba Gaya nga nasabi ni Bugoy BJ, pag nag-top up kayo ng, ng pera para dito sa band, at least minimum ay 300 baht kasi mostly ng drinks or food ay nag-start ng 100 baht ang presyo. So, in peso, 100 baht is uh, at least I think 150 pesos or 200 pesos, something like that. So, yun. Affordable naman siya, hindi siya mahal. Pag-isipan po niya mga bugoy. Pag-isipan <laughs> po niya mga bugoy ni Lima kung kakayanin ba niya yung free po. <laughs> Kaya naman yan. Kaya mo yan bugoy. bago natin tapusin tong araw na to, gusto lang namin pasalamat kay Anne Ann Catherine at kay, kay, kay, PJ of Dana Imama. E. Yon, bale yung yung vlog na to ay sponsored ng Ramayana, courtesy of uh, Anne Catherine. Thank you. Thank, you so much. Make sure to to subscribe to their channel and follow their social media accounts, their Facebook page. Link namin yung description. Ay, li-link namin yung um, Lalagyan namin yung link sa description. Lilink <laughs> <laughs> namin yung description sa... Lalagyan namin yung link sa description mga tol. Subscribe and like to our YouTube channel, Danay Mama. Tsaka sa mga nasa Bangkok po or nasa Pattaya, pwede po kayong bumisita sa Ramayana. I-check nyo lang yung website nila. At tsaka don't forget also to check out my YouTube channel at Catherine. Diyan na naman nagtatapos ang isang Bugoy's vlog. <laughs> Make sure to hit that like button. <laughs> Smash that notification bell. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. Bugoy Bros. Facebook page. Bugoy Bros. Instagram account. At Bugoy Bros. Hanggang sa muli. Meow!